мабуть, сучасності. Напевно, пищі. майже все. Для початку весь цей моблок треба замінити на сучасні меблі. Потрібно встановити сучасну техніку, бо інколи незручно шукати інформацію в телефоні. Можна купити планшети. Вони маленькі і інформацію зручно шукати. Комфортне. Сучасне та з доступом до інформації.